Takže čus, jsme zpět s novým videem. Tady je JK Mineralogicus a dneska jsme opravdu v místě, o kterém nemůžeme říct, kde jsme. Pan Modří už vidí, tamhle se rube a máme tady k dispozici čerstvý odstřel relativně, tam už vidím nějaký, nějaký zality, jsme tady kvůli zelitům. Eh, můžeme se podívat i tamhle dolů, takže Jdeme na to. Takže tady to je JK a jeho na kladiv. Jako občas tady máme nějaký takovýhle štěky, tak uvidíme, třeba najdeme něco lepšího ještě. Tady to každopádně bereme místním znělci, takovýhle žíly nějaký. Tamhle, jo. Tam jen do toho hrábnu, ale tam, tam z bezpečnostní důvodu nesmíme, to je jasný. Tam spadlo něco za, za řípu, nesmíme tady za, za hranici těch šutrů. prostě to kdyby člověk jako nevěděl, která je, tak je to boží. Je to prostě zase nějaký svět nějakého industriálu, který má svou romantiku, kouzlo, prostě strašně emoce z toho jako stříkají. A to je JK Mineralogicus, aka Spiderman Botanicus, aka 1500 dalších věcí. Tohle je ono, to jsme hledali. To je dutina s drahokamama. Musím do toho praštit, abych to odhalil. No, tak dutina dopadla takhle. Já si myslím, že to je vidět jako ty krystaly, ty jehlice toho natrolitu. To je to, proč se sem chodí. A to jsem z toho vytřískal tím kladivem, ale jako to, tady ten formát už jako dáme domů. Ale boží, vole, boží, vole, boží.